Mi estas promenanta al la universitato kai la urbo tutte nature reprenis sian mal rapidigion pro la vetero mi pensas ci tiu estas mia unua vintro en Amsterdamo kai ne temas spri temperaturo cha la temperaturo estas tre simila ia la temperaturo en Milano fakte sed la qualito de la frosto estas alia estas pli seca kai gidone penetras la ostoin felice sed estas mi diru clara frosto do sed uh, mi povas diri che tio ne mal placio mi yes mi pli felicius ciu venus iom da da nejo fakte chara sa smulta i yaroi ekte kiam ne vidas la nejo sed kai shaina ske nun en milano ek sed ja o eble ne estas ta interesa kiam mi estas diranta o dio ĉu ne ah no mi Mi volas esti omete leggero anima malpesa, char la vivo pesas, mult flanque, cae do, ancao besonas iom da leggerezzo. Ebbene, tio estas bona ideo, ciù, ne? Ancao, permessi al si, esti leggera Do, chi on diri, nun, ni iru alla meditu, alla medito, do, Resto con ni, con medito, con ni. Dankon. Mi comprendo. Saluton kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kaj mediti kun vi sur preskaŭ nekonata letero. Antaŭe ne presita antaŭ la el dono de la originala vercaro. Kai citiu letero esti sendita alla Societo Espero en Sancta Peterburgo en la iaro 1891. Kai Zamenhof parolas iomete pri si mem. Rande de la fino je pagio quartzen naudec nau, letero numero cent tridec hoc. La esperoi estas tre La celo brilas tute clare, sed, hove, nulla tempo estas tre fazila. Oni besonas grandan feran pacienzon. Kai nun mi multe speras ie vi, carai amico e de nia afero. Laboro, laboro. Pardonu, che mi ne respondis vian leteron tui post cia ricevo. En lasta tempo mia capo estas tre plena ie diversai zorgoi, che mi often estas capabla ec scribi quelcain vortoin sed mi esperas che la tempo cae pacienzo al cio port al portos helpon. Acceptu, carai amicoi, coran saluton. Permesso al mii commenti cition el tiron. Cion gi diras al ni non tempuloi? No, unue che la celo brilla stute clare. Do gravas avi directon al celo. Due. Mi tre shatas la esprimon fera pazienzo. Fera pazienzo. Stabila, forta, metala pazienzo. Cai ancao mi vidas che Zamenhof pardon petas uh, natute nature cae tranquile pro la malfruo respondi letteron post la ricevo Cae facte, tio estas cion uh, mi spertas mi mem. Mi estas malfrua eh, en multae sensoi pri multae taskoi nenio tro grava, sed mi devas spari mia in forto in por la prioritato e ca e cio alia estas iom procrastita kai do mi pensas che ci tiu bon desiro mi esperas che la tempo kai pazienzo al cio al portos helpon vere utilas al nini memoru pretio a parte in tiu momento chiam la tagoi estas pli kaj pli luma i ni attendas la ŝanĝo de la sezono kaj la reveno de la lumo. Dankon pro via atento, gis morgaŭ kaj kiel ĉiam, antaŭen, fine.